Es war ein sehr intensives äh, Projekt. Fast drei Wochen. Wir sind zusammen. Ja, ja. seit Heidelberg. Ja. Ich glaube, wir wussten beide schon, dass es ziemlich intensiv ähm, äh, werde, also zu fahren und es ist immer mit dieser Zeitverschiebung auch riskant, also man muss auf der Bühne gehen, obwohl man spielt eigentlich 4 Uhr in der Nacht, also europäische Zeit es war sehr intensiv, auch nicht nur am Spielen, diese äh, sehr schwere Repertoire, auch äh, um alles zu organisieren, zu reisen, wie muss ein Publikum sein. Es ist immer ein Culture Clash, glaube ja. ich, also auch mit New York, also ist es einfach ein, eine andere super, Welt. Andere, andere Welt, total, ja. auch die Komponisten. Es ist das erste Mal, dass wir haben gespielt in einer Synagoge mhm. und auch Musik, äh, jüdische thematische Musik. Für mich ist was sehr Besonderes. Für mich ein Highlight von diesem Projekt mhm. zum Beispiel war dieses Konzert in Victoria, in dieser Synagoge. Die, also die Ausbildung hier ist einfach anders. Also die sind die Richtung, also kompositorische Richtungen sind einfach anders hier. Und das merkt man auch bei den Studenten. Also manche bleiben immer noch sehr minimalistisch. Also ähm, für, für manche sind es die Walz und Philipp Glass und das ist immer noch die äh, Komponisten ja. hier. Also ja, äh, aber trotzdem haben wir viele ja. verschiedene Stile äh, ähm, gefunden mhm. und, und sie waren auch sehr neugierig mit dem Stil von Europe. So, mhm. Es gab einen Einfluss-Exchange äh, zwischen, zwischen uns.